Dime, ¿cuándo vas a despertar? Dame tu cariño Tú eres mi destino Quiero estar contigo pasado a en cama Echándome la culpa por mis lágrimas sin pena Solo quiero encontrar el alma de mi alma Para rescatarme de un abismo de A probar el sabor de esos labios Quiero compartir todo mi ser con embeleso Pero tengo miedo a perder miedo